tutta oscurata ok yes Andrea in reality it's a joke that today I made eh? cosa si riposaziono se si poi la terra in divisa tra eh, l'altro aggiungo una cosa già detta l'altra volta forse qualcuno l'ha sentito quando le nuvole sono bianche insomma eh, sembra, sembra la panna per me vorrei anche mangiarmele la cosa che penso da tempo questo sempre non so voi no grigie ma proprio bianche ma sono molte in questo caso oggi anche se totalmente oscuro so. avrebbe voglia di mangiarle ricordano la panna le nuvole di canna, white cloudies, great white cloudies.